Все, погнали. Что-то надо подвешивать мне сюда. на место колокола. Чуть-чуть пошевелю удочку. Вот эту траву сними. Так, держи, Денис, удочку. Вольшнеп полетел. Тащи, тащи, тащи. Хуя. Да ёбаный потеклон. Блядь, Денис поймал пескаря. Охуевшего. <laughs> Не впрятный. <laughs> Денис Езей натаскал уже, блин. <laughs> Денис поймал три пескаря. У меня было, наверное, штуки две поклевки на спиннинг. И нихуя. Вот сейчас перебазировался в такую заводь. Сижу, жду. Одел кукурузу и червей. Фидер забыл взять приманки. Ни каши, ни хлеба с чесноком. Короче, нихуя не взял. Червяк и кукуруза надеты вечер уже восемь часов где то дождик шел перестал но ну, возможно еще выпадет сказал что у дениса пискари клюет а ему хуякс и ерш попался <laughs> что-то у меня дергает непонятное перекину удочку. Вот она что клевала, блядь. Зацепушка. Одену червей пока. сука запуталась вот здесь, ребята. Никого. Ну Ёбаная это. Грузила, сука. За место колокольчика, блядь. Видите, как перепуталась, сука. Никого. Никого, блядь. Сука, а. Короче, вот делать. А? Молодец. Я изя жду. Кукуруза рулит. то ли зацеп, то ли поклевка сразу была. Точно, ребята, поклевка была сразу. Ёршик ёбаный. ёбаный пескарь, нихуя он выкручивается просто крутит вокруг крючка давай иди к своему карифану вершу. а ерш у нас где здесь где-то был вот ерш опять какая-то слабая поклевочка чебачок. Обгладывает нахуй все. Ебаный пескарь. Ловим пескаря, только закинул. Вот чубак, ребята, был. Охуею. Так, червяк. Червяка почти стащили, суки. Ладно. Получше один. Еще чебак. Ёбнул на спиннинг что-то. Слабенько, ребята. Будем ждать, когда ясь возьмет. Сапог полетел. Чебачок ельцовый. Елец. С одного места таскаю. проебал, ребята, поклевку. Кто-то дернул был. Добренько был дернул. И там поплавок уводит в сторону. Так, червей не буду поправлять. Закину. Ну, почти туда же, короче. Можно сказать, туда же, нахуй. В ту же самую дырку. видите, попалась добрая плотва. Нормальная плотва. и лиц видно сдалека. Худой, худой, блядь. Красавчик. Бля, здесь кто-то ёбнул. Ну, ждем добрых поклевок. Куля она слабо качает. Хотя, наверное, можно попробовать. Может, ешь только долбить. Хуй его знает. бля. Кто-то зацепился, бля. Непонятно. Палка, наверное. Не упирается никто. Палка, да, блядь. Абракадабра, блядь, а там клюет, как леску я запутал, блядь. Ах, сошел, сука, чебак.